wird euch Gottes schönen Gletscher, für die Gott, du schöner Wald, für euch Gottes Fisch im Wasser, euch es nimmer kalt, für die Gott, du sanfter Frühling, hast lang, lang ja Ostmalan Yolam Shukfat, Veis Kum, Tahota Soma, Tahota Soma, Übertwelt. Führt die Gott, du Stadt Venedig, Schaust so stolz und prächtig her, Führt euch Gott, New York und Shanghai, auf euch lauert schon das Meer. Führt die Gott, der Dorf in Bangla, überschwemmt ist bald das Feld, weil es kommt, ein harter Sommer, ein harter Sommer über die Welt. Kuckuck und Enzian, euch storch und Edelweiß, euch pinguin und Robben, langsam schmilzt dahin das Eis. euch ei die tausend Wiesen, von denen nur kaputt Zeit, weiß Kohl. Ahata Summa, Ahata Summa, übertwölkt. Unser Haus fangt an zum Brennen, wir müssen löschen, ruft der Kind. Aber die vom Feuer reich werden, stellen sie taub und stellen sie blind aber die vom Feuer Feierreich wärm, zündern weiter nur fürs Gott, Und es kommt, ein harter Sommer, ein harter Sommer, übertwört, und es kommt, ein harter Sommer, ein harter Sommer, übertwört.